¿Quieres hacer un avión de papel? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Te parece muy difícil? ¿No sabes o no tienes habilidad para hacer uno? No te preocupes, en este video te voy a enseñar a cómo hacer uno. No, 90% de la gente otro, o probablemente mucho menos no saben cómo hacer un avión de papel correctamente. En este video te enseñaré correctamente a cómo hacerlo y muchas cosas que puedes hacer con él. ¿Tú sabías que con una sola hoja de papel puedes hacer un avión de papel como esto? a esto. No te preocupes, en este, en este video podrás hacerlo en menos de 10 minutos o probablemente mucho menos. Con este simple life hack podrás hacer esta manualidad en poco tiempo. Ahora tienes que pegar la parte del medio. Necesitarás